bilamiz nima qiladi munisa rizayeva endi albatta haddidan oshdi aziz vatandoshlar bilaman bu videoda munisa rizayevani muxlislari ham tomosha qilyapti sizdan eng avvalo muxlisimisiz muxlis emasmisiz ushbu video tarqalishi uchun faqatgina bu video mehnati uchun bir dona like bosishingizni iltimos qilaman aziz vatandoshlar sizlardan hech narsa ketmaydi bu yerda kimdir kamsitish yoki kimdir g'iybat qilish emas maqsad Hammasini hozir video davomida ko'rib bilib olasizlar. Ushbu videoda men deyarli gapirmayman demak, like bosganlarga kattakon rahmat deb videoda men Muhammadjon Madiyev va siz aynonda ha Max kanaldasiz. Eslatib o'taman, bu kanal sizlarga xizmat qiladi. Agar siz bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirda o'zida obuna bo'lishlarni iltimos qilib qolaman. Aziz vatandoshlar, bizda qisqa dastavval aziz vatandoshlar, ya'ni eslatma siz ham o'z fikringizni menga nisbatan bo'ladi, Munisa Rizayevaga, Abror Muxtor Aliga kimga bo'lishidan qat'iy nazar kommentariya qismiga yozib qoldirishga tavsiya qilaman, chunki hamma bu narsani bu videoda o'qib chiqadi, ko'rib chiqadi, kommentariyalarini tekshirib chiqadi. O'shaning uchun bemalol siz ham fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishni tavsiya qilaman. Aziz vatandoshlar, esingizlarda bo'lsa bir necha kun oldin, hattoki bir hafta, ikki hafta bo'lib ketdi, Munisa Rizayeva e, ro'mol o'raganlarga atvet qilgan edi va ushbu o'sha atveti, ya'ni ro'mol o'raganlarni gapirgan edi. O'sha gapi olov olib, go'pirib ko'pchilikda albatta tanqidiga sabab bo'ldi va albatta e, bilasizlar ko'pchilik atvet qildi shaxsan o'zim u yerda atvet qilganman ko'pchilik albatta o'zini fikrlarini bildirib o'tdi xullas bu narsa endi yopdi yopdi bo'ldi deganda munisa rizayeva o'zidan o'zi boshladi yana sababi bitta ikkita o'sha jonli efirlarda yana boshqa boshqa yerlarda e, o'zini jonli efirlarida aynan e, Abror Muxtor Aliyga nisbatan har xil fikrlarini bildirdi. Hozir o'sha videoda birgalikda tomlar e, nimaga qayerdan paydo bo'ldi? Dastavval Abror Muxtor Ali yaqinda kunigacha e, bir intervyuda intervyu berib o'tirgan edi va o'sha intervyuda kommentariyasiga Munisa Rizayeva yozdi. Menga o'sha chala domla chiqsin aloqaga deb. Bilasizlar, Munisa Rizayeva ayni onda O'zbekistonda eng katta mafiya va eng katta kalla kesar hisoblanadi. O'shaning uchun aloqaga chiqsin deb qo'rqitdi shekilli va albatta o'sha yerda o'zida ham Abror Muxtor Ali chiroyli atvet berdi. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Tushunarli. Negadir sizdan Munisa Rizayeva xafa, domlar menga svyazga chiqsin aqlli deb yozmoqda. Negadir bilmadim. Munisa Rizayeva o'rtangizda nimadir o'tdimi? Munisa Rizayeva e, muslima ayollarimizni hijobi to'g'risida o'zi loyiq bo'lmagan gapni gapirib yubordi. bu gapni oqlashi mumkin o'zicha man undoq edim qalbim kristalniy bo'lishi kerak deb o'zini oqlashi mumkin mana yer yuzida qoraman degan man ham rasvo bo'lib ketyapman degan odam yo'q o'g'ri ham o'zini haqman deydi fohisha ham o'zini to'g'riman deydi man bu bilan munisa rizayevani fohisha deyotganim yo'q lekin e, munisa rizayevaga jonli muloqotida odamlar ochiq sochiq kiyinibsiz desa hijobga sakrayapti ko'rganmiz hijoblilarni deb meni onam hijobli meni singlim hijobli meni opam hijobli meni ayolim hijobli qizim inshaalloh robbil alamin hijobli nimasini ko'rding munisa rizayeva nimasini ko'rding san kimsan hijoblilarni ko'rdim deydigan san munkar nakirmisan kuzatib yuradigan sanga savol berilyapti kiyimingni to'g'rilagin deb yo man qalbim toza meni deb ketaver hijobliklarni nimaga tilga olyapsan ko'rgan bo'lsang sandan so'rayaptimi bir kishi hijobliklarni nima aybi bor deyishdi shu gapni gapirganimiz uchun bizdan xafa xafa bo'lgan bo'lsa burnini tishlasin tishla olasa bemalol olmasa o'sha tajribani qilsin hmm. munisa yana javob yozdi men hammani gapirmaganman bahona bu bahona men hammani gapirmaganman degan gap bahona bu gapni men hammadan o'g'irlamaganman degan bilan bir xil videoni kesib tashlashgan men hammani hammani qotil emasman ikkita uchta odamni o'ldirdim xolos bir xil munisa rizayeva mandan yoshing kichkina meni bilishimcha man bilaman kimlar e, orqali bu hozirgi holatga kelganingni e, san e, madaniyatsizlik yasashga urinmaganu emas hijobliklar haqida ko'pini ko'rganman deyish san o'zingni sohangni qilib yuraveram demayman man o'zi san qilib yurgan sohang san e, tashlayotgan qadam seni atrofingda e, o'sha pul uchun harakat qilib yurgan odamlar manga dushman bo'lsa e, to'dalanib kelsin man qo'rqmayman birortasidan nimaga qilayotgan ishing xato muhlisa Men bitta narsaga biroz xursand bo'ldim shu gaplardan keyin ro'mol o'rab ro'mol haqida chiroyli gaplarni gapiryapsan bu yaxshi bu qalbingda nimadir bor o'shani rivojlantir o'zingni oqlashga harakat qilma o'zingni oqlagan saring seni qora ekanliging tashqarida ma'lum bo'ladi o'zingni oqlama qilib yurgan ishingni islom nuqtai nazaridan hech kim oqlamaydi uni hech kim gapirmayaptiki qilib yuraver endi shu vaziyatda nimaga ro'molliklarni gapiryapsan nima qildi sanga ro'molliklar ha ro'molni o'rab olib yomon ish qilib yurganlar bor ha ochiq sochiq yurib ham o'zini iffatini saqlab yurganlar bor buni hech kim talashmaydi nima uchun ro'molliklarni ko'pini ko'rganman deyapsan jumlada noto'g'ri bu mandan yoshing yosh noto'g'ri o'zingdan kattani gapini ol olmasang mabodo shu hozirgi kunda man bunga oxirigacha boraman deb harakat qilib ko'r qo'lingdan nima keladi nima keladi hech narsa kelmaydi san ollohni diniga qarshi gap gapiryapsan man senga buni isbotlab beraman xohlagan joyingda san hijobli haqida emas o'zingni kiyiming haqida bergan savolga javob ber bo'ldi aytgin to'g'ri aytyapsan endi inshaalloh e, bizga ham nasib qilsin deyapsan bu to'g'ri mana bu gap to'g'ri bizga ham hijob nasib qilsin bizga ham ro'mol nasib qilsin bu gap to'g'ri bu gapni gapirishingdan man xursand bo'ldim lekin hijoblilarni ko'rganman deyishing noto'g'ri tan olgin nima qilasan gapni aylantirib noto'g'ri gaping buni hamma biladi noto'g'riligini qalb bo'lib kristal bo'lishi kerak miya deyapsan ruh qalb kristalniy bo'lishi kerak uni kim javob beradi munisa qaysi yapon apparati chiqdi insonni qalbini kristal ekanligini isbotlab beradigan elon mask buni taqdim qildimi munisa rizayeva tin tin tin tin buni qalbi kristalniy qayerda bor bunaqa e, apparat yo'q bunaqa apparat kim qalbim kristalniy qalbim toza desa bu odamni qalbida kir bor chunki o'sha kir borligi uchun o'zini toza deb e, tashqariga reaksiya bildiryapti ali roziyallohu anhu aytganlar o'zini oqlagan odamda qora borki oqlayapti degan seni qalbing kristianlik bo'lsa uni aytishga nima ehtiyoj bor bu narsalarni aytyapmiz biz meni shaxsiyating qiziqtirmaydi man mutlaqo seni e, kuzatadigan odam emasman lekin bu mavzu ommaga chiqqanligi uchun man aytdim bu bizni vazifamiz ha buzuqlar har joyda bor lekin hijob o'ranish bu islomning shiori bunda e, biroz e'tiborliroq bo'lgin Xullas, nima bo'lganda ham men bu videoda e, ikki tarafni ham yomonlamoqchi emasman, lekin e, to'g'ri, zo'r gapirgan inson men uchun Abror Muxtarali bo'ldi. Sababi haqiqatan zo'r gapirdi. Endi bilasizlarmi, mikrofonni kimga tutsanglar, albatta o'zini atveti bor. baribir ham nuqtaga uradigan to'g'ri yerlari ham bor. Har bitta insonda bu narsani masalan men Munisa Rizayevani ham ko'rdim. Ba'zi yerlardagi gaplari to'g'ri, qaysidir ma'noda. Abror Muxtar Aliyni ko'rdim, ko'p yerlardagi gaplari to'g'ri. O'shaning uchun bitta insonga nisbatan e, nima deydi? teskari bo'lib dushman bo'lish menimcha noto'g'ri bo'ladi chunki har bitta insonda o'zini fikri mulohazasi bor sizlar bilan men har doimgidek muhammadjon Madiev bo'ldi kelgusi videolar ko'rish ko'rishguncha xayr deb qolaman siz albatta albatta max Madiev kanalida bo'ldingiz ko'rishguncha xayr